こんにちは、粟田洋介です。今回の動画は、福沢諭吉の似顔絵を A4 の紙にペンと色鉛筆で描きました。ちょっと似顔絵を描くことになって、そのサンプルとして絵を描いてるんですが、もうすでに千円札の野口英世、 五千円札の樋口一葉の似顔絵を描いてショート動画にも載せたんですが今日は1円の福沢諭吉ですねでこれらは小さい紙なんですが今回は A4 の紙に描いてみました 私が似顔絵を描いたことがあるかっていうとあります大学生の時に結構チャリティーなんかで似顔絵を描いていました学生の時とかは似顔絵っていうわけじゃないんですけど人の顔っていうのはたくさんたくさん描いていて練習で鏡を見て自分の顔も何枚も何枚も描きました30年ぐらい前の私の顔なんで今の私とは似てないんですけどこんな感じでもうナルシストかって思うほど自分の顔をたくさん描きました なんかいくらでも出てきます <laughs> 自分の顔だけじゃなくて自分以外の人の顔も描いていますで似顔絵を描く時に私はすごい波があってうまくいく時といかない時があったりしてである時リアルに描くのをやめました確かドローイングのクラスにクラスメートの顔先生の顔をちょっとふざけてこんな感じで描いてみてなんかこの人がこの人さっきの人したこの人がこの顔になったりして こんな感じで崩して描くようになりましたでなんかスタイルは違うんですけど今描く時も同じような気分で描いていますで今私リアルな絵って何十年も描いてないんですけどリアルに描かなかった理由と似顔絵を非リアルに描いたっていう理由は全く違いますまあ長くなるのでその話は今はしません あんまり似てないなどうしようとか思ったんですけど色を塗ればだいぶ変わってくるとは思います 私は似顔絵を専門に描いてるわけじゃないんですけど最近もサービスで似顔絵をちょっと描いたりすることもあるんですけど描くと可愛く描いてもらったっって喜んでくださる方多いんですけど私はその人可愛く描こうとかイケメンに描こうとか思わないんですよねその人に似せて描こうとも思わなくて描いてる絵にその人が似るように絵を描いています 何を書くときも作るときもそうなんですけど、似顔絵を描くときも私が描いてるっていう必要があるのかどうか、似顔絵が似てるかということよりも、私らしい表現で描いたかどうかっていうことの方がすごく私にとって重要になってきます。くだらないこだわりですね。 自分勝手な感じがするんですけどそうとも限らなくてまあ似顔絵に限らず私に何か書いてほしいと依頼してくださる方々は私の表現が気に入ってくださったからこそ書いてほしいと思うんだと思っていますなのでさっきくだらないこだわりって言ったんですけど私はそのくだらないことに全力を尽くしています このお札になってから結構何十年も経ちますよね。最初5000円と1000円は違う人でしたけど、なんかみんな文化人じゃないですか。なのでこのお札になった時、文化人をお札にするなんて、日本ってすごい粋だなって、その時私は思いました。すごい嬉しかったですね。 で、福沢諭吉と野口英世については、子供の時に伝記を読んだので、何をした人たちだってことを知ってたんですけど、5000円の樋口一葉については、竹比べを書いた人という以外は、ほとんど知りませんでした。なので、ウィキペディアで調べてみました。で、すごいショックだったのが、この人24歳で亡くなってるんですよね。子供の時からすごく文学好きな方で、で、まあ、最後の方、経済的に苦労するんですけど、まあ、最初に出した小説は認められることがなく、 たりするんですけど、その後に別のところに出した小説がすごい認められて、その後どんどんどんどん作家として成功していくんですよ。で、やったと思ってたら、そういう風になってから14ヶ月、患っていた肺結核によって24歳の若さで亡くなってしまうんですよね。なんでって感じですよね。で、樋口一葉の小説、あらすじを見たら面白そうではないですか。 ちょっと小説を読み始めたんですけどすっごい昔の言葉なので2ページ読むのにものすごい時間がかかって何回も読み直してでなんとか意味が分かってだんだんそんでちょっと慣れてきてで今結構読み進めてきてるんですけどなんか昔の言葉っていうのもそうなんですけどその流れるような言葉がすごく粋なんですよねただちょっと読みやすいものではないんですがまあちょっとまだ読むのに時間かかっちゃってるんですけど続けて読んでいきたいと思っています ます。はい、完成しました。こっちがお札の福沢諭吉です。福沢諭吉に似てるかどうかっつったらちょっと怪しいんですけど、まあ私らしい絵になったんではないかと思います。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 下の概要欄から私のイベントページに行っていただいて、そこで詳細をチェックしていただけたらと思います。